Cadê a Magali? que está chorando, Magali? que está chorando, Magali? O que é que está chorando? Você está sentindo frio, bebê? Vem cá no colinho do papai, vem. Por que que você está chorando? Hum? Por que você tá chorando? Ó, oh, Magali, é o tamanho da minha mão. Pai, tem carrapato. Tem carrapato nele. <laughs> É. nele não é nela, meu filho. É na, é, nela? Na é, Magali? Não tem carrapato na não Magali. Não vai ter carrapato em mim, não. Não vai não, filhotinho. Não vai não. Você... Não precisa assim não. Senão vai não. dar carrapato na minha perna de novo. Vai Juntou capa na sua perna? Né? que você tá chorando, Magali? que você tá chorando, meu bebê? Ela é a bebê mais linda do mundo, gente. É a Magá. Oh, Magá. que está chorando da chorama, Que você tá chorando, Magá? Que você tá chorando, Magá? que foi, Magá? Que você tá chorando, Magali? Chora, bebê. sola, bebê, no sol. Eu vou levar você para sua mamãe, eu vou levar você para sua mamãe. Você quer ir para sua mamãe? Já sei que você tá querendo, é a mamãe, né? É a mamãe. É a mamãe e o papai. E os irmãozinhos dela. Os irmãozinhos dela lá. Oi. Eita, quem esquentar é tá na mamãe. Que isso? Que brava é essa? Quem que tá bravo aí? É o sei, Lara. Essa é que tá brava aí, Lara. E o amor é lindo. O amor é lindo. Ai. O amor é lindo, tal de a riqueza. Casal apaixonado. Ih, tá mamando. Tá mamando. Tá mamando. Você tá apaixonado? É. Tá, Todd. Tá, tá apaixonado pela riqueza. É casal apaixonado, gente. Ai, vai mimir. Agora todo mundo vai dormir. A Lara procurando peito, né, Lara? Lara! Cadê o bebê? Cadê o bebê, ó, Rex? Cadê o Rex? Cadê o bebê? Cadê? Cadê eles? Linda? É? É, papai? É? Olha quem tá no meu pé. É a, é a Magali. A Lara aqui. Ei, Lara. Que está brava. Quem tá latindo? Ah, gente. Ó oh, o garro. Ah, solta tá a patinha. Soltou. Tchau, família. Tchau, família do Todd. Tchau, família. <laughs> Que isso que tá brincando ali, gente? Tá querendo brincar. Olha lá, olha lá, já tá confusão. Que Todd quer beijar eu, né, Todd? Você quer beijar Todd? Vai é beijar a riqueza. Ixi, começou a brincar. Depois é fica bravo. Olha lá. Nicote. Ei, mordeu meu chinelo, né? Tá com dentinho, quer afiar o dente no chinelo? É? Quem destruiu meu chinelo não né, é né, nada. Mordendo cocanhar. A outra lá tava com saudade da mamãe tava chorando. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.